Late. Coruja. Bate asas. Ou, oh, disse pra tu voar aquele caminho. Ó, oh, eu vou contar até três pra tu voar. Uma, duas, meia e Pou! Ô, que é não. Fica de boa, coruja. precisa voar não, mano. precisa voar não. Tranquilo? Não é com esses olhos arregalados pra mim não. Positividade. Valeu, mano. Tchau.